මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවට බලපා ඇත්තේ දැඩි උෂ්ණාධික කාලගුණ තත්ත්වයක්. මේ හේතුවෙන් කුඩා දරුවන්ට වැඩිහිටියන්ට ගැබිණි මව්වරුන්ට සහ නිදන්ගත රෝග ඇති පුද්ගලයින්ට අවදානම් තත්ත්වයක් පවතින බවයි සෞඛ්‍යංශ පවසන්නේ. මේ අධික උෂ්ණත්වයෙන් ආරක්ෂා විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව අදහස් පළ කළ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය වින්‍යා ආර්යරත්න. මේ අධික උෂ්ණත්ව තත්ත්වය මුළු රටටම බලපානවා. නමුත් සුවිශේෂී වශයෙන් බස්නාහිර පළාත, උතුරු පළාත, උතුරු මැද පළාත වගේම නැගෙනහිර පළාත සහ හම්බන්තොට සහ මොනරාගල කියන දිස්ත්‍රික්කවලට වැඩිපුර බලපානවා. මෙහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ විශේෂයෙන්ම අවදානම් තත්ත්වයේ සිටින කණ්ඩායම් අපි අඳුනගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම කුඩා දරුවන්, ගර්භණී මාතාවන්, වැඩිහිටියන්, ඒ වගේම විවිධ වෙනත් රෝගාබාධ සඳහා ප්‍රතිකාර ගන්න අයවලුන්. එතකොට මේ මොහොතේ අපිට කරන්න තියෙන විශේෂයෙන්ම විජලනයෙන් පිරිස් වළක්වා ගැනීම ඒ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් කළ යුතු වෙන්නේ අධික උෂ්ණත්වයට නිරාවරණය වීම වැළැක්වීම සහ ජලය ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පානය කිරීම දිනපතා. තිබහ දැනුණට පැණිබීම පානය කිරීමෙන් වැලකිලා ඉන්නට ඕන. අත්‍යවශ්‍ය කාරණයකට ඇරෙන්න උදේ එකොළහත් හවස තුනත් අතර කාලය තුළ එලි මහනේ අවුරශ්මයට නිරාවරණය වීමෙන් වැළැක්වීමෙන් අපිට මේ ශරීරයට මේ තාපයෙන් වෙන හානිය වළක්වා ගන්නට පුළුවන් විජනනය වළක්වා ගන්නට පුළුවන්. දැඩි අවුරශ්මීන් ප්‍රවේශම් වන්නේ කාලකුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මේ අතර ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ දිනවල ලංකාවට බලපාන්නේ අන්තර්මෝසන් කාල පරිච්ඡේදය. එතන මේ කාලයේදී විශේෂයෙන්ම සූර්යාලෝකයේ උදේ කාලේ වැටිලා වායුගෝලය සහ ජලාශ රත් වෙනවා. මේ ජලාශවල තියෙන ජලය වාෂ්ප භවනයේ ක්‍රියාවලිය තුළින් වායුගෝලයට එකතු වෙනවා. එතකොට මේ වායුගෝලයට එකතු වීම තුළ වායුගෝලයේ ජල වාෂ්ප වලින් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ ඇඟට දාන දාඩිය ඉක්මනින් වියල්ලා යන්න විදිහක් නැහැ. මොකද වායුගෝලයේ පිරලා තියෙනවා ජල වාෂ්ප. හැබැයි මේ ජල වාෂ්ප වලින් පැසිවෙහි වලාකුළු නිර්මාණය වීමේ ප්‍රවණතාවයත් මේ දිනවල අඩුයි. හැබැයි සමහර සමහර තැන්වල දිගුණුම් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. ඊට අමතරව තමයි මේ දිවයින හරහා තියෙන සුළං තත්ත්වය ගත්තම වේගය ඉතාම අඩුයි. ඒක නිසා අපේ ඇඟ ළඟ තියෙන ජල වාෂ්ප අපේ ඇඟින් ඉවතට ගමන් කිරීමේ ප්‍රවණතාවයත් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම කරුණු හේතු කොටගෙන ඇඟට දැනෙන උෂ්ණත්වය වැඩිවීමක් මේ කාලය තුල පවතින. ඒතකොට මෙන්න මේ ඇඟට දැනෙන උෂ්ණත්වය වැඩිවීම හින්දා ජනතාවට අධික මහන්සි ගතිය, කලන්ත ගතියක් මේ වගේ දේවල් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පුළුවන් තරම් ජලය පානය කරන්න කියන එක තමයි ජනතාවගෙන් අපි ඉල්ලා සිටින්නේ. මීට අමතරව මේ මේ දිනවල වර්ෂාපතනය ගත්තම උතුරු උතුරු මැද නැගෙනහිර ඌව සබරගම සහ මධ්‍යම වගේ පළාත්වල සන්ධ්‍යා කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ ගිගුණුම් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. පවතින අධික උෂ්ණත්වය මත පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත අදාළ මාර්ගෝපදේශ මාලාව යොමු කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන ලෙසද පාසල් ප්‍රධානින් වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙහිදී අධික උෂ්ණත්වයක් සහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින අවස්ථාවක් අවස්ථාවලදී අහිතකර ප්‍රතිඵල ඇතිවිය හැකි බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙන්නේ. පාසල් ක්‍රියාකාරකම්වල නිරතවීමේදී අධික උෂ්ණත්වය පවතින දිනවල සිසුන් එලිමහනේ හෝ ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදීමෙන් වළකින ලෙසයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය දන්වා ඇත්තේ. සිසුන් විවේක කාලයේදී දැඩි හිරු එළිය සහිත එලිමහනේ ගත කිරීම හා ක්‍රීඩා කිරීමෙන් වළක්වා ගත යුතු බවද සඳහන්. වැඩිපුර ජලය පානය හා වෙහෙස නිවා ගැනීම සඳහා කෙටි විවේක කාල දෙකක් ලබා දීම වඩාත් සුදුසු බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්. අත්‍යවශ්‍ය නොවන අවස්ථාවලදී සිසුන් පාසලෙන් ඉවතට යැවීම